回下だけ出す長かったらもうちょっと感じるのが長いんじゃないはい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんとロハンですロハンキラキラちっちゃい星あなたの星が大好きですよ 今日はインスタでバランスゲームの質問を募集したんですよそう私たちもやってみようと思いますはいあいたい準備できましたか春へ別本し하루에100번연락 vs 한달에한번연락대화뭐含めて야물론それぐらい愛はありますよ、俺も。せーの。はい。 えゆかそっちわかんないやだなんでなんで、えハンダルも寂しいじゃんだもでも会って話したらいいんじゃないだから1か月で1回電話するとき言ったらいいんじゃないあのね23日はね <laughs> そのそこでね109の前でとかさあそこだオッケーそしたらこっち言うかも、なんやねん <laughs> 次気温サランセクシーハンサランせーのはいいやもうありますねあでも気温さんも好きだけどいや 気温でセクシー雨なの完璧ですね気温でセクシー外で5分に1回全裸になるすんちゃんはい外で5分に1回下だけ出すすんちゃんあの下だけ出すんだったら全部出した方がいいんじゃないあそうかもね、オッケー、せーのはい、はい、ハグシップング大変 相手のパンツの中に自分の手自分のパンツの中に相手の手ああいやそれは決まってるでしょ <laughs> せーのはいいやかお前ゃ Would you rather be able to fly or be able to become invisible? せーのはいえマジえなんで寒いじゃん <laughs> 寒がりかよ全裸でこれやったら寒いじゃんなんで全裸 ななんでゆかはなんでゆかはなんで飛んでないんですか <laughs> 飛びたいなゆかは <laughs> いや飛べよ日本も飛べよねだって日本とかも行けるし飛んでいくなお前それそこ寒さんよお前飛行機も2時間なのにさお前飛んでいたら何時間かかると思うお前 <laughs> 冬はやめてねじゃなんで飛ムヤいガンなの女子風呂とかそういうことやろいやそれはもういやそれはもういたことあるからね いやまあいたことあるから普通に飛行機で入ってさ空いてるとこでファーストクラスでこう合わせたやつななんかでなんかもし行け行けたらまあそういうこともしたいね次身長1 5 0ンチのすんちゃん VS 体重が1 5 0キロのすんちゃんせーのはいえなんでいや痩せれるじゃん身長はるそういう ことねおやっぱり痩せれない人はね <laughs> 決まってるのそういう考え方が、 <laughs> 痩せる方法があるのにね背は伸びないじゃんもう私あの背とか気にしないそういうのなんていうのそういうウェメアンチョギンゴはそんがんなあのさらめださなんで豚はダメなのか やめたとか言ってない次歯磨きを1ヶ月していない私とキス <laughs> シャワーを1ヶ月浴びてない私とキスせーのはい <laughs> でもチューだよ別にチューちょっと一回してさその次なんかいけるじゃんでもお風呂入ってなかったらそそれ次もダメじゃんなんで次行こうとしてるのダメなの次次次一生キスしかできない彼 一生エッチしかできない彼せーのはい <laughs> 次次早く早く1ヶ月お風呂禁止1ヶ月歯磨き禁止 <laughs> これこれ系好きだなみんなうちえー、 <laughs> お風呂禁止お風呂禁止でも砂とかで頑張ってスクラブ軍隊で1週間ぐらいしたことないのねこれをガーしたらもうでも食べてるんだもんね볼빨간사춘기사춘간볼 볼, 볼, 볼, 볼빨기 뭐야? 볼, 볼, 볼, 볼, 볼 뭐야? 넌 뭐야? <laughs> 굵은 거, 긴 거. 굵은 거, 긴 거. 자, 오케이. 세. 오, 어, 노! <laughs> 뭐래? 저도 되고 저도. 저도. 긴 거? 왜 싫어? 세, <laughs> 네, 나. 나가이노. 야, 다트 나가이노가 기능성? 絹そ <laughs> どういうこと絹そ焼くとなんかシワ改善なの <laughs> 長かったらもうちょっと感じるのが長いんじゃない私の経験で言いました、はい、次다ん살순짱 vs 순짱み섯명せーのこっちいやすんちゃんた다섯명とか最高じゃんなんで理由をスーパーチャルサルス있어나 あ、一人1 0マ万2なんか、キロ二20万20万20万すんちゃん、それこっちそっちやん、結局使いたいやん、なんか十分やん、俺掃除、練習、マッサージ、あ、でも俺はちょっと5歳のゆかがいいかな <laughs> そう、ゆかがもう5人してもいいんじゃない子供もいっぱい作ってさはい、はい こんな感じの私たちのバランスゲームでした今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはい次の動画で会いましょうバイバイ